Снова здравствуйте, с вами канал Dream Guys, это я Саня, и сегодня мы будем играть в игрушку под названием The Long Dark. Наверное, многие об этой игрушке слышали, сегодня мы как раз в нее и поиграем. Итак, запускаем, я первый раз запускаю эту игру, я ее вот, купил буквально только что, но начало многообещающее made by, made by, new Unity. Блять, я это вырежу. Яркость. Светлее, темнее. Светлее, темнее. Я посветлее выберу. Режим выживания. Наверное, первый это какой-нибудь режим компании. Но новая игра для новичков опыт. Ну вот с скитались, я думаю, это самое то. А тут средний уровень сложности. Ну вот. Так. Выберите район. Район, район. Шоссе какое-то. Зона запустения. Традная долина. Надо там, где, наверное, побольше всяких строений. пускай она мужчина. Женщину, наверное, не буду. А пускай так и называется. Так, волк бегает. Хм. неплохо, неплохо. Ну, нажимаем все. Начинаем наше похождение. Ай сохранение. Отлично. Выглядит довольно симпатичная игрушка. Так, пробел это... Ага. Это типа меню, да? Напитки, аптека, еда, оружие. Оружия нет. О, у нас есть спички. Факел, факел, да. Наверное, мы можем развести костер. Так. Пока начинаем разбираться с инвентарем и со всем управлением. Так. Ага. Рюкзачок это у нас инвентарь. У нас набор для шитья даже присутствует. Так, и одежда. Ремонт. Понятно. Джинсы. А, то есть я в двух штанах, типа, да? Шар. Так. Понятно. Ну ничего так, интерфейс мне нравится и графика тоже на приличном уровне. Пока мне Легкие, болезнь легких шип. Так, о, тут бег есть. Значит, прыгать нельзя, да? Вместо прыгания на пробел мы можем в меню зайти. Ветка. Взять ее как? Так. А, ее нельзя брать. Разламывать на палки надо. Отлично. У нас 1950 калорий. 38 калорий. Так, вот оно, как все происходит здесь. Ну, отличненько, идем дальше. Так, еще ветка. Ну, да, надо палок насобирать. Надо палок насобирать. Температура падает, мне холодно, да? Угу. Что это за куст? Ну ладно. Так, факел. Понятно. Аж убрать. Хорошо. <laughs> Разбираемся с управлением, значит. Ну, у нас на торсе только рубашка. Понятно. Не, ну вот, мне нравится тут пейзаж. Очень красиво выполнено. Surprise, motherfucker! Надо найти место, где согреться. Понятно, значит я все-таки еще сильнее замерзаю, да? Может побегать? Ну, ну, слышно, вот, типа ветер, да, дует? Да, вот значок э, ветра наверху. У меня хомяк на заднем плане как-то странно себя ведет. Между деревьями не греется, да? <clears throat> Понятно, температура все понижается. Кажется, почти критический уровень. О, у меня следы есть. Надо где-то согреться. О, господи, высоко. Я думаю, здесь я слазить не буду. Окей, ага, здесь еще и прыгать нельзя, отлично. риск переохлаждения. Замечательно. Между деревьями понятно. Да. Ну и куда идти? Дальше вверх, что ли? Почему вот в этом углу вот ветер есть? Все равно у меня ж, типа, у меня ж теплее типа должно быть. Снежное укрытие. Хм, снежное укрытие. Палки и 5 тканей. Отлично. Ну, палки, наверное, может есть, а ткани нет. Ай, ну хорошо. Спальник. <laughs> Я думаю, мы не поспим здесь. Ну хорошо, ладно. Повязка. Ну у нас есть некоторые медикаменты, это уже хорошо. Блин, тут следы. Стрелять интересно хорошо. Почему я такой медленный? А, я, я в присядку, что ли, типа? И чё я такой медленный? Блин, почему я так медленно? Что за фигня? Сугробы типа или чё? А, блин. Ну, ребят, извините, я играю все-таки первый раз запустил игру. Ну что вы от меня хотите? Конечно, я тупить буду. Ай. Навигация. Нет приманки. 15%. Найдите теплое место, прежде чем наступит переохлаждение. Замечательно. Температура. Ой, калории летят. Уже 1700. Блин, надо бежать, идти место греться, я думаю. О, отлично. Хотя бы какая-то цивилизация. Уже что-то хорошее. Надо зайти внутрь. А, ага. Ах, вот как. открыть дверь. Тут типа теплее должно быть, по идее, да? Тут ветер там нету. Еще все дела. 500 калорий. Неплохо. Апельсиновый сок. И это все? Уздадер. <laughs> Как оружие сойдет. А на этом, я думаю, стоит закончить. Если вам нравятся видосики такого типа, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также обязательно пишите свое мнение в комментарии. Ждите новых роликов. До новых встреч, всем удачи и всем пока.